nghe tại vì em ba vâng, Second word, he liked Tony. Kabici, Sifador, Malakon. Dobrze mogłaś, jak kowalosi nas kołapa. Kiedy woloko, coś kanukala fasuty.

chiama Kudensal. Ah, ah no, je voulais voir Nicoja. Hum, hum, mas tu vai lá. Hum, hum, deixa eu o volume. Hum. Nojo! Amor! Ah, ah, ah, lá, chama gol, mas sobrou. Hum, hum, mas tu Não. Все. Не могу.